Restando nel tema Money, Money, Money, Seba ci parla oggi di quanto costa vivere in Giappone. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video, sono Sebastiano Serafini in Giappone, se siete nuovi a questo canale iscrivetevi, lasciate un commento, un messaggio, un mi piace, tutto quello che volete, condividetelo con i vostri amici e soprattutto attivate anche la campanella, mi raccomando. Allora, oggi volevo rispondere a tanti commenti che mi arrivano perché tanta gente mi scrive che fortunato tu che vivi in Giappone, che fortunato tu che viaggi tanto, che fortunato che fai essere là, mi hanno detto io sarebbe impossibile, non ho i soldi eccetera eccetera, il Giappone costa troppo, allora io vorrei sfatare un piccolo mito del Giappone che è il Giappone costa tanto, sì il Giappone costa tanto, ma non costa secondo me così tanto di più dell'Italia battaglia e secondo me se si riesce a risparmiare e ci si mette di buon impegno a parte un po' di soldi si riesce veramente a vivere in Giappone senza problemi oddio Tokyo è un po' più cara magari rispetto alle altre città però eh, veramente anche se voi arrivate con un visto studentesco comunque potete lavorare e grazie a questo video vi spiegherò un po' come potreste fare per riuscire a sopravvivere a Tokyo anche con poco nell'attesa di trovare un lavoro che magari vi dà più soldi allora innanzitutto facciamo una premessa che se vivete a Tokyo costerà molto di più che se vivete invece magari nelle altre parti del Giappone perché Tokyo è comunque la la capitale quindi se voi andrete a vivere eh, a Tokyo a Osaka costa già meno però è comunque più costosa rispetto ai posti di campagna se voi andate in posti di campagna veramente gli affitti costano molto molto meno e anche all'interno di Tokyo comunque i prezzi variano perché tanta gente dice viva Tokyo ma magari viva in Saitama o viva a Chiba che sono delle prefecture delle prefetture praticamente vicine a Tokyo una a est una a nord e l'altra a ovest ci sono una possono anche vivere a Kanagawa magari e là sono sempre considerato Tokyo e magari uno comunque non è è strano per i giapponesi farsi un'ora di treno per poter andare al lavoro quindi non è una cosa assolutamente strana e comunque potete dire comunque che vivete a Tokyo e state vivendo a Tokyo però con un affitto molto più basso una casa molto più grande premesso questo e premesso anche che anche se dite centro di Tokyo se voi prendete la parte inferiore rispetto alla parte superiore all'interno della Yamanote che è quello che viene considerato il centro comunque il centro ma la parte più a meridione costa molto di più della parte diciamo della Yamanote sopra quindi la parte che va diciamo da Shibuya se volete a Meguro penso che siano tra i posti più costosi comunque vabbè insomma sono tutti questi posti comunque in ogni caso voi considerate che in media eh, se, fa, se, siete studenti potrete lavorare 28 ore al mese che questi si traducono considerando che di solito eh, guadagnerete sui 1000 euro eh, sui 1000 yen <laughs> scusate se guadagnerete più o meno sulle 1000 yen all'ora potete mettere da parte 80.000 yen che già non è poco poi qua chiedendo un po' a tutti praticamente di solito si spendono dai 10 ai 30.000 yen quanto a cibo e cose per la casa poi si spendono sui 10.000 yen per mangiare fuori perché comunque alla fine non costa tantissimo mangiare fuori mettete non lo so 15 euro per andare a mangiare poi 20 euro per eh, non so magari se andate al karaoke così quindi non è, non è in realtà così tanto come uno può pensare quanto possa costare la vita quindi secondo me vi dico se vorrete vivere fuori Tokyo vi serviranno sui 100.000 yen che quindi più o meno se voi lavorate già 28 ore riuscite a mettere da parte 80.000 e ce la potete fare se vi accontentate di vivere magari in un dormitorio dormitorio o in una guest house potete anche <laughs> guadagnare con quegli 80.000 che, che, che, che, avrete visto studentesco costa tanto fare il visto studentesco bisogna anticipare tanti soldi però se riuscite a metterveli da parte prima di arrivare in Giappone con gli 80.000 che vi dà la scuola se vivete in camera secondo me è possibile sopravvivere ovviamente per dei periodi provvisori in attesa che trovate un lavoro magari che vi dà un po' più di, di, di guadagno una volta che avrete imparato il giapponese con la scuola però veramente non pensate che sia impossibile e inarrivabile il Giappone perché se vi metterete l'impegno ce la potete fare anche voi, io ne sono sicuro, perché mettete da parte magari boh, quei 8.000 euro per poter andare in Giappone, quindi di aereo e le prime spese della scuola e queste cose qua, messe da parte quello, poi voi lavorando, trovandovi un lavoretto part time, anche lavando i piatti, capito? Però se il vostro obiettivo è andare a vivere in Giappone, è un sogno che potete coronare, non è una cosa impossibile, non è come imparare a volare, quindi veramente io spero che riuscite a fare, se volete andare a vivere a Tokyo penso che minimo minimo 120.000 yen vi serviranno, 150.000 se invece volete vivere un po' più comodi, quindi secondo me con 150.000 yen che saranno tosto di 1200 euro forse un po' più un po' meno poi guardo controllo meglio ce la potete fare spero che questo video vi sia stato utile e ditemi qua se avete sempre io cerco di rispondervi a queste domande però devo dire che sono indicative perché comunque io spendo tantissimo in cibo quindi però veramente non buttatevi giù soltanto perché vi sembra che costi tanto perché comunque non è impossibile non è impossibile e secondo me ce la potete fare spero che questi video vi aiutano un po' a apprezzare di più il Giappone ogni giorno di più perché io quando leggo dei commenti che mi dite che grazie ai miei video mi state appassionando di più per il Giappone mi viene la pelle d'oca e mi fa sentire veramente felice perché è un po' l'obiettivo per cui sto facendo anche questi video e se mi dite che è impossibile arrivarci beato te vi dico no no no non lo accetto mettetevi in impegno e se avete veramente questo sogno lo potete realizzare io conto su di voi ce la, possiamo, ce la potete fare in ogni caso sarò qui tutti i giorni a tenervi compagnia quindi dai mettiamocela tutta un bacio un abbraccio ci vediamo domani alle 2 con un altro video iscrivetevi e condividete questo video ciao